al grupo cuadro y del lado derecho tenemos al grupo oponente. Que comece ahora Vale, lanzaré esa primera pregunta. Existe una convivencia en la cual debería? en discusións con outras clases para que podes ter máis relación. Oh, bueno, Álvaro, eh, co tema do coronavirus non se pode dicir nada porque prácticamente non, non, non, temos culpa. Esa relación, distancias, é, eh, por, o te, eh, é por as normativas que nos poñen e non podemos facer nada. Pero antes, cando tiñamos peleas, te, eh, antes sabíamos solucionarlo. Ahora, como xa non temos tantas mobilidade como antes, pois se nos vai facer máis difícil, pero ao ter a nosa mm. clase podemos eh, facer debates ou pelexas, pero sabendo controlalas. <laughs> Como ben antes o meu amigo Alex, que eh, os grupos máis ben que nada a nosa clase fai eh, facer a vida imposible ao noso compañero. Entonces, eu digo que os equipos é malo sitio porque vamos a apoyar de rencor a otras personas.